رجعت لكم في فيديو جديد اليوم جبت لكم كود خصم طلبت اشياء مال شي إن على مود العيد انتوا تقدرون حتى تطلبون اذا تفوتون على الكود ما. جبت اشياء من شيئن طلبتهن حبيت اشاركوني فيها فاخيرا صار عندي كود مال خصم تقدرون تفوتون عليه وتدوسون عليه وتستعملوه اذا تردون تقدرون تشاركوني بالهدوم اللي طلبتهن هذا الاوفيت مالتي كله وحبيت شوي يصير حلو فطلبت هذا الكعب من شي إن وهسه حلكم البس لكم اياه وراح اكتب الرقم حتى جوا دوسوا عليه يطلع لكم ويا كعب فهذا احلى شيء يلبق لهذا اللبس هلبسه اوكي حبايبي هسه لبست الكعب وهواي حلو تقدرون تقدرون تلبسون آه، من غير حذية يطلع حتى حلو هنا هذا جلد هذا اللبس كله بطرون ومالته هذا هنا مثل ما قاعد تشوفون موديلي هنا قصير هنا طويل هذا كله الورق هاي والله حلو الواحد يلبسها العيد حكتب لكم الكود جوا والرقم دوسوا عليه وطلبوه مثله إذا حبيتوا هذا ال look طلبوه حبايبي هذا ال outfit الثاني اكو منه لون آه، وردي حكتب لكم الرقم جوا وتدوسوا عليه وطلبوه هذا فستان وهيجي وهاي مالت البوليرة بس الكعب وياه هذا الواحد يلبسه بالعيد ويفتر بيه هواي هذا اللبس مال العيد كترون كتسوه آه، تلتقون آه، عائلتكم اهلكم اصدقائكم تفترون بيه واي حلو وطبعا هو يجي قطعتين وله آه، مألوان اثنين فوتوا على الرقم وطلبوا منه واي حلو إذا عجبكم أنا حاطة الرقم جوا استعملوا الكود الخاص مالتي وطلبوا منه أكو لونين و أنصحكم هذا اللون وهذا ثالث outfit هواي مريح مريحني لونه يجنن لبست ويا هاي الحذاء واحد يقدر يطلع بيه يسوي رياضة إلى حتى شفقة يتمشى بيه شوف أصدقائي يلعب وياهم يسوق باسكل بيجو هذا الأوتفيت راح أحط لكم الرقم جوا وراح أحط لكم الكود الخصم وانتو تطلبوا بيه قاتوا مع عشرين بالمية وذا صار طلبكم أكثر من ثلاثين راح أظل أنزلكم أشياء من موقع شيئا دوسوا على كود الخصم <laughs> حبايبي هاي نهاية الفيديو إن شاء الله عجبكم اللبس كل اللي بسلكم لكم إياه وراح أظل أنزلكم فيديوهات إن شاء الله مع شيئا وتظلوا طلبوا واستمتعوا ولبسوا مثلي اوكي حبايبي هذا كان نهاية الفيديو اذا حبيت الفيديو حطوا لايك وشير وسبسكرايب واذا كنتوا جديدين على هاي القناة حطونا لايك وشير وسبسكرايب الكود كله جوا والرقم دوسوا عليه طلبوا هذن كلهن وهذا كان فيديو لليوم bye!